fún ohun yìí tó ń gbilẹ̀ sí lórí òkè yìí àdúgbò fún agbára yìí tó ṣiṣẹ́ agbára síbẹ̀ ọlọ́run gba ọpẹ́ wa àdúgbò fún ìdí àti ṣe sẹ́yìn àti ìdí àti ṣe láàrin wa láàárọ̀ ìtorí pa àgbàgbọ́ pé àní wa lásán àní dá ọrùn mọ́jú lásán ọlọ́run gba ọpẹ́ wa ayérayé gba ẹ̀yìn wa gbogbo àìṣedédé tó lè ta kò wọn wa níwájú rẹ ní òwúrọ̀ yìí bàbá fàánú dáríjì wa ẹ̀mẹ́ mímọ́ fàánú dáríjì wa ẹ̀mẹ́ mímọ́ fàánú dáríjì wa ayérayé àti jí láàárọ̀ yóò gọ̀rùn darapọ̀ mọ́ wa àjíǹde àti lè darapọ̀ mọ́ wa ọlọ́run bàbá alá darapọ̀ mọ́ wa ọlọ́run ìwọlọ̀ nìkan darapọ̀ mọ́ wa ọlọ́run akínyẹlé darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀ẹ̀mẹ́mẹ́mọ́ já rí ọ nínú ìsìn láàárọ̀ ìjà rí ọ nínú ìyìn láàárọ̀ ìsọ̀kalẹ̀ a ó máa yìn ọ́ a ó máa gbé yín ga jésù agbára wa. àmín ẹ jẹ́ a máa yìn bàbá ẹ jẹ́ a máa yìn ẹ jẹ́ a máa yìn bá a ti ń wọlé. ọmọ ọgbọ́n pẹ̀tà ló wà fún ọ. jẹ́ a máa dúpẹ́ ní ọwọ́ bàbá yẹn lẹ́ẹ̀kan sẹ́ ọlọ́run tó mú wa sùn láyọ̀ ọlọ́run tó mú wa jí láyọ̀ ẹ jẹ́ a máa yẹn ẹ jẹ́ a máa yẹn bàbá yẹn dáadáa ẹ jẹ́ a máa dúpẹ́ fún ẹ jẹ́ a máa dúpẹ́ fún ẹ jẹ́ a dúpẹ́ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ ọlọ́run tí a kò lè dá dúró unstoppable God unstoppable God. Olúwa ṣe Olúwa ṣe Olúwa ṣe ẹ jẹ́ àdúpẹ́ yẹn dáadáa mọ́mí ẹ jẹ́ àyẹ́ ẹ jẹ́ àdúpẹ́ fún ohun tí Ọlọ́run ṣe láàrin wa lálẹ́ àná ẹ jẹ́ àdúpẹ́ ẹ jẹ́ àdúpẹ́ ẹ jẹ́ àdúpẹ́ Ọlọ́run babalọ́lá ó ṣe Ọlọ́run ìwọlẹ̀ rí kan ó ṣe ẹ jẹ́ àgbéga ẹ jẹ́ àgbéga ẹ jẹ́ àgbéga ẹ jẹ́ àgbéga fóhun tí ó tún ṣe láàárọ̀ yẹ ẹ̀mí mímọ́ ò ṣe ẹ̀mí mímọ́ ò ṣe ẹ̀mí mímọ́ ò ṣe ẹ̀mí mímọ́ ò ṣe ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan ò ṣe arúgbó ọjọ́ ò ṣe èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni ẹ ṣe ẹ jẹ́ àdúgbò fún gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́run èyí tó darapọ̀ mọ́ ìpàdé yìí lánàá gbogbo àwọn tí ó tún darapọ̀ ní àṣálẹ́ yìí fún àwọn tí ó tún darapọ̀ lówùúrọ̀ yẹn ẹ jẹ́ àyìn àndẹ́rẹ́ bó ṣà ẹ jẹ́ àdúpẹ́ ẹ àdúpẹ́ fún iṣẹ́ agbára tí ọlọ́run yóò tún ṣe láàrin wa láàárọ̀ má jẹ̀mọ́ yẹn jésù olúwa wa ẹ jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run àdúpẹ́ torí pé àwọn ò ní dá oorun yìí mọ́jú lásán ọlọ́run adúmọ̀ torí pé ìrìn àjò yìí kò ní lọ lófo lórí ayé gbogbo wa àdúrà ọpẹ́ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ dáadáa kí àwọn bàbá tó wọlé ẹ jẹ́ a dúpẹ́ yẹn dáadáa kan tó wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti òwúrọ̀ yìí lọ ẹ jẹ́ a yìn ẹ jẹ́ a yìn ẹ jẹ́ a yìn ẹ jẹ́ a yìn ó tóbi lọ́ba ó tóbi lọ́ba jésù ó ṣe jésù ó ṣe jésù ó ṣe jésù ó ṣe jésù ó ṣe ẹ̀mí mímọ́ ó ṣe ẹ̀mí mímọ́ ò ṣe ẹ̀mí mímọ́ ò ṣe gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa àfẹ́ rí ọwọ́ agbára rẹ̀. akínyẹlé lẹ́ẹ̀kan ẹni sọ̀kalẹ̀ gba ìjọba àdúrà òwúrọ̀ yóò yá àdúrà orúkọ jésù ààyè kédorí abazindeli akapo ṣàtà àmàkénderi akarúri àbà ẹ̀mẹ́ mímọ́ àtúnṣe dé láàárọ̀ yẹn ẹ̀mẹ́ mímọ́ àtúnṣe dé láàárọ̀ yẹn ẹ̀mẹ́ mímọ́ àti dé láàárọ̀ yẹn ó yá gba ìjọba ẹ̀mẹ́ mímọ́ gba ìjọba. ń gba ìjọba ẹ̀mí mímọ́ a ti ń dé láàárọ̀ yẹ ẹ̀mí mímọ́ a ti ń dé láàárọ̀ yẹ ẹ̀mí mímọ́ a ti ń dé láàárọ̀ yẹ ẹ̀mí mímọ́ a ti ń dé láàárọ̀ yẹ ẹ̀mí mímọ́ a ti ń dé láàárọ̀ yẹ ẹ̀mí mímọ́ a ti ń dé láàárọ̀ yẹ ó yá gba ìjọba rẹ ẹ̀mí mímọ́ gba ìjọba rẹ ẹ̀mí mímọ́ gba ìjọba rẹ ẹ̀mí mímọ́ gba ìjọba rẹ láàrin wa láàárọ̀ yẹ afẹ́rí ọwọ́ agbára. mazekengoliakaboshata idayabosototetelia makenderiakaburiakata ezudayagabosha makendaliabo lizakabo satayaba adukatakata ekeluakapoilia mailike sindoliakata indakotolieke polieke sindilia adoliaka pairibakata mikinda yabababababa ezutereboshetenderia masutakotonderia polia kasindelia kata indarubakotodekecotekecokototeke teketeketederia mesetoto diakata inda yeke ruakapa ide ruobo sete diakapa ane wuko tonde riakata ile bo sende ria ando riaka polia inda riaka ayeleke ruliakapa inde ruapa a bariebo sete inde riakata mashata ando kuto kete kete pabiaka inde ruabasida ailike ponderiakapa inde La ruabakatailia alegegegegegege lazokotonderia makadagadagadaba lekudiabosenderia inde Paduka Makinda ruaboshada parukatadakato iketokotokotobalia makindakata idakorobosida ayekepondia malakata ezekedegede ayegelua Bariaka sotoliaka chaidia bo inde ruaba sidelia haile kapoidia inde inde inde haka ata kata parukosha lezeteke mekotodia zikataba lekudodia baanda inde ruwa keile bose inde gua kaa paa likata heketo payalebosa haya dadadadadada lezuderebosha ende ruwa kata lezudeliaka mekendolia hayakuda keruakata makatakata ekotoderia izatatata ekondeliaba malezete e dodia dedia dedia dedia parushata handeruakata ekegege masetoria hayagaga indaruaba esete esete esete esete esete esete letota hata Chaya chaya chaya paru sata e keruwa kapa mesudaya hinderuwa kata e zuderere porie kinderwa hale sudaya bakandalia e kotolia gezetelia lakasudalia mesuderia paria hinderia hedere teria teria teria teria teria teria parua sata masotoria If you can speak in tongues, begin to speak in tongues. In a new song, in a new tongue. Yakatodia, Pariakata, Ekegege, Izete, Terua, Sai, Teria, Teria, Teria, Teria, Teria, Teria, Teria, Teria, Teria, Teria, Teria, Teria, Haya, Haya, Haya, Haya, Poria, Seteria. Hey, Kerua Caposia, Mindaria, Izototo, Indarua, Perua Cataria, Haya Gadabosha. masechechechecha ee keruaka polia masechechechelia haderuaka tairebosata ee luka poya kata makedegederiabosentelia ele bobobolia bosetelia hayagabosa kọrin. ọlọ́run ayọ̀ dúró sí mi. alágbára. bàbá tó tó fara ṣe bí òkè. o ò lè fọkàn sí tó bá mọ̀. bá ti kọ yìí òun ló máa kà sí mọ́mí àti dádì hey bàbá àgbà arúgbó ọjọ́ o ìwọ ló yẹ láti bá ògo ìwọ ló yẹ. bàbá. ó di májẹ̀mú lórí aago yìí àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ò gbọ́dọ̀ sọ mọ́ olúwa sọ fún mi mo ti jí láti aago kan olúwa bá mi sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ò gbọ́dọ̀ sọ mọ́ number one never you say I am dying ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin ènìyàn yìí o ẹ gbọ́ mi ènìyàn yìí màlẹ́bọ̀rì nàkàsáìdà ẹ gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yin ènìyàn yìí ẹ̀yin ènìyàn yìí ẹ̀yin ènìyàn yìí ẹ̀yin ènìyàn yìí ẹ gbọ́ mi dáadáa kí ni mò ń sọ fún yín kí ni mò ń sọ fún yín mò ń sọ kinní kan àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ò gbọ́dọ̀ sọ mọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ never you say I'm dying again never you say. I am dying. Olúwa jí mi. Ó bá mi sọ̀rọ̀. Ó wí pé ó wí pé eliama kọ́lí màkàsà ó wí pé ọmọ mi ẹ̀ ń gbàdúrà o ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹ gbọ́dọ̀ sọmọ. Never you say I am dying. I am dying. Ẹ pariwo I shall not die but live to proclaim the gospel. sọ pé èmi kì yóò kú ikú kankan bí kò ṣe yíyè kémi kó lè máa ròyìn ṣe olúwa èmi kì yóò kú ikú kankan bí kò ṣe yíyè kémi yóò máa ròyìn ṣe olúwa ohun tí olúwa sọ fún mi ẹlẹ́ẹ̀kejì don't say I am going through something saying what you want to see. ìgbàgbọ́ ṣe kí ẹgbẹ́ ká sọ ohun tí a fẹ́ rí. faith is to say what you, are, what you want to see. ìgbàgbọ́ ni ká sọ ohun tí a fẹ́ rí. never you say again. ẹ má ṣe pé rárá. I am going through something. pé òun làwọn kọ́kọ́ kọjá. má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. ló ṣe é fẹ́ni mọ́. má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. ló ṣe é fẹ́ni mọ́. torí pé áńgẹ́lì twenty four hours ti dé. bídọ̀ twenty four hours and girl. ó ní ẹ̀yin ọmọ. iṣẹ́ children. torí pé kò sú yín. àjọṣe ìlú gẹ́tà. láti pè mí. to follow me. màá múnú. màá mú ó ṣe never you say i can't make it i can't get it má sọ wípé mọ́mí àti dádì lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá mi kọjá rẹ bàbá ẹ bá mi lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ what not to say never you say i am dying never you say i am sick let the weak say i am strong never you say. I am going through something. Never you say, I can't make it. Now, other people who may say it, other people may say that I can't make it. You will make it. I say you will make it you will get it. Amen. Let me tell you one thing. Never you say, I am in pain. Always say, I am in peace. Never you say, I am in pain. Never you say, I am in pain. You are not in pain. You are in peace. Never you say, I am in pain. Never say negative things. Never whatever you say. I am broke again. ṣé broke. Never you say. Ẹ máa sọ wípé. Èmi ni Násìrì. Àmì Násìrì. Ọlọ́run God speaks to me. Never you say. I am broke. Èmi wà broke. I am broke. Èmi wà broke. I am broke. I am broke. Nítorí wípé. Because. Olúwa wípé. You will soon become a spectator. In the battle you are going through spectator means èrò wòran Yeah, we expect some to be watching. wàá máa wo that battle is going. so ogun yẹn ti tán náà nìyẹn ìṣòro yẹn náà ti tán nìyẹn díẹ̀ sọ fún yẹn what you say is more important than prayer whatsoever you say in my ear will I do whatsoever you say in my ear mommy and daddy say what you want to see I will become a billionaire I will become a billionaire I will live long. I will live well. I will see my children children. You don't let any prophet say wrong thing about you. Olúwa sọ fún mi lóru èlé. Most most prophets are problem causers fa ìṣòro. they are problem causers. wọ́n máa ń fa ìṣòro ní. permit that my bad english. ẹ gbàgbé láyé láti sọ. most prophets. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì. most prophets. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì. they are causing a lot of problems. lọ dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro sílẹ̀. ah mo dẹ̀ rí ẹ. ẹ̀rọ sí i. o ò ní tayọ. ẹ̀yin náà sọ sí i. olúwa ní kò gbàdúrà. the lord pray. mọ́mí àti dáàdì. mọ́mí àti dáàdì. sọ sọ fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. tọ́lá mi immediately. èmi á tayọ. i will succeed. èmi á tayọ. i will succeed. ilé mi á tayọ. my household will succeed. àwọn ọmọ mi á tayọ. ògo mi á tayọ wà á tayọ ọ̀rọ̀ olóhùn ni mò ń sọ fún ẹ what do you need to say say bible things to your life ẹ máa sọ fún àwọn abiyamọ say bible things to those children my children will live they will be above they will outside their peers they will not be wayward the bible say children are the heritage of the God heritage means property. ó hmm. heritage means inheritance. somebody may be praying and be stupid. ẹ̀rẹ́ máa gbàgbọ́ àtìwọ́ kó jẹ́ òmùgọ̀. ìdí nìyẹn some people say Akinyele is a controversial pastor. and I told them a lè jọ fi kọ́là sọ́run o but we don't see the same thing. Ah, máa lè kàdà. ẹ́ẹ̀ táyì ogbó ti máa ń pariwo ìwọ lẹ̀rí kan worldwide. Shout it. If they don't mock it, God cannot make it. Let them say your own too much. Your God is a big God. The reason why you pray out not be answered you are you, you want to cage God. no no we are in a season of expansion. season of breaking forth to the right. breaking forth to the left. breaking forth to the front. breaking forth to the right. Igori tata wà Igori tata wà never you say. I am dying. let me tell you one thing. if you look so desperate prophet will exploit you. àwọn ah, ah, wòlíì yóò máa tọ̀rọ̀ jẹ́ lẹ́yìn if you look too desperate. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ pé yéé wọ́n ti rí mugun tó máa mú. they have seen the person that they will get. let your confidence be in God. do not be terrified. by your adversary. ewu kí ẹ̀gbọ́n ìpọ̀jù. mọ́mí àti dádì. bàbá àti bàbá. èmi sọ fún ẹ. I'm telling you. Ọlọ́run akínyẹlé. ìgbọ́ràn afárá. ẹkínyẹlé ẹbínísà. ó ń bẹ lórí òkè. Ọlọ́run babalọ́lá. Ọlọ́run babajide. Ọlọ́run àwọn baba ó ń bẹ lórí òkè jẹ́ sọ kíní kan fún ẹ bó o bá ṣe sọ wà á máa rí wà á máa rí if you look desperate they will exploit you they will exploit you they will exploit you they will exploit you mọ́mí àti dáàdì mò ń sọ tọ́lọ́ ń sọ fún mi mọ́jú mọ́mí and dáàdì that is why on this mountain you always bring things to possess things. Thank you, Lord. To possess things. Láti fi gba ọ̀kan. Um, máa ní covenant seed báyìí. You have a covenant seed now ẹ máa mú wa lójoojúmọ́ ẹ ní covenant check iye tó fẹ́ rí lákàntì ẹ wà á kọ check yẹ wà á máa mú wa lójoojúmọ́ wà á máa fi sáàrin báàgì ẹ ọlọ́run èmi náà fẹ́ rí ten billion ten billion dollars mo fẹ́ wọ́ọ̀tì nǹkan báyìí mọ́mí ẹ̀ dáàdì that is why ní gbogbo ìgbà tó bá ń gbàdúrà mo dọ́dọ̀ àwọn ìyá mi kan nínú Canada last week inú mi dẹ̀ dùn bí mo ṣe délé tí mo ní mo fẹ́ gbàdúrà wọ́n gbómi jáde wọ́n gbòòrò jáde wọ́n gbàṣọ jáde mo mi kàn ti bú sẹ́rìn mo ní olúwa àwọn ọmọ májẹ̀mú ìpè yìí tó o bá ra àwọn ọmọ májẹ̀mú ìpè yìí ibikíbi tó bá wà tó bá tó àgógó àdúrà fóònù wọn máa ríǹgì tó o bá tì sí fóònù ẹ sí permanent ringing tone. you don put your phone on permanent ringing tone. ní five àárọ̀. at five a.m. aago méjì ọ̀sán. at two p.m. aago mẹ́jọ alẹ́. at nine p.m. mọ́mí o tí ì sọmọ ìwọlẹ̀ rí you are not here ìwọlẹ̀ rí kan. àìmọye yorùbá tí máa ń bá wọn sọ̀rọ̀. very time for our speak today. kúròkúrò ah, àsìkò abiyamọ ti tó. ọjọ́ tó o bá ti ríǹgì tó o bá ti yọ ríǹgì yẹn lágogo ayọ̀ pẹ́ fún ẹ o torí bí fóònù yẹn ṣe ń ríǹgì lágogo ayọ̀ ẹ̀ ń dún. So always bring things to possess things. Always bring your water. Even though we don't ask you to bring it. Always bring your mantle always bring your cell phone fóònù ẹ máa mú wá olúwa jẹgbà láti àtòkè always bring your photograph Piece of your business mommy and daddy you, you want work permit you want green card you want citizen always bring them let me tell you what no one can make it in life without getting help from somebody tí o bá sọ́lọ́run àtẹ̀yìn kò lè sí wọlé rí kan what you need to do má kàn gbéraga má jọra ẹ lójú kí wòlíì bá ẹ wí kò ló kọjá àbáwí mo ń sọ fún àwọn ọmọ mi mo lẹ́ẹ̀rá dúró àwọn èrò lọ́jọ́ òkú bàbá mi mo ní kan nú àwọn ọ̀gá mi tó wà lórí pẹpẹ yẹn ó ti gbé mi jáde láàrin gbogbo èrò kò tún gbé mi jáde láàrin èrò nàìjíríà àjọ wà lamẹ́ríkà ni ó dẹ̀ ní kúnlẹ̀ láàrin gbogbo èrò mi ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ ó tún lọ bá mi ó ní màá yọ ẹ́ kúrò mi ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ mo ní bàbá ẹ má bínú ohun tó ń bá mi wílé ohun tí mi ò ṣe ni ṣùgbọ́n nígbà tó yá ó nítorí pé òyẹ̀yẹ́ mi ní gbangba aṣọ àṣírí ẹ̀ ò ní tú. torí tí n bá wojú ẹ̀ gbogbo ìta kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tóró lórúkọ èmi náà lórúkọ ṣùgbọ́n mi ò ní ṣe kí ni mò ń sọ fún yín ẹ̀yin màmá mi kí ni mò ń sọ fún yín mọ́mí àti dáàdì agogo ayọ̀ ń lù o uh, uh, always bring things to possess things. mo rántí ọ̀rọ̀ kan ó nílò èèyàn mo gbọ́ kẹsẹ̀tì ààrẹ tuntun lẹ Nàìjíríà of the arrested of Nigeria. ó sọ̀rọ̀ kan. he said something. èmi dẹ̀ sọ di àdúrà náà. our father turned to prayer. àwọn èèyàn ń fi kínní. people were saying day day. ó ní ààrẹ tó wà ń bẹ̀. the person that was there. ó ló ṣe kínní. he did it first. olùlẹ̀. fail. ó ṣe kejì. second. olùlẹ̀. fail. ó ṣe kẹta. third. olùlẹ̀. fail ìyẹn kọ́ ló kàn mí ibi tó kàn mí ni pé ó lòun wá lọ bá ń lé ó lọ sunkún lórí tẹlifíṣàn ó lòun wá lọ bá ń lé pé ọ̀rọ̀ ẹkú kọ́ màá ràn ẹ́ lọ́wọ́ ó dẹ̀ débẹ̀ ó túmọ̀ sí pé àwa náà nílò ẹnìkan tí ó mú wa débi tó ń lọ ó débẹ̀ àbí ó débẹ̀ ó tún débẹ̀ ṣáájú olùrànlọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀kọ́ tèmi kọ́ ni tí ò bá lọ bá. èrè ní ọkọ àbẹ́sẹ̀. kò ní dórí àlùfáàyàn. you won't get to that position. kí ló ń tó ń bẹ́ẹ̀ lòrò. what is in the anointing oil. o ní mo fẹ́ sọ fún ẹ lónìí. this is what I want to tell you today. Ìwọ tó mọ̀ pé mo ṣì ń sọ̀rọ̀. Bá mi kí aleluya. Kí aleluya. Kí aleluya. Kí aleluya what is in the oil. kí ló ń bẹ nínú òróró. what is in the oil. kí ló ń bẹ nínú òróró yìí. mo pè ní ojú rere. i call it good favour. favour. favour. favour. favour. first samuel ten verse four. first samuel ten verse four. bẹ́ẹ̀ni. <laughs> first samuel ten verse four. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. yes. bẹ́ẹ̀ni. yes wọn ò sì kí ọ wọn ò sì kí ọ wọn ò kí ọ wọ́n sì fún iṣu àkàrà méjì. wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì jẹ́ fún iṣu àkàrà yẹn. did you work for it. wọ́n sì fi iṣu àkàrà méjì fún ọ fún ọ ìwọ sì gbà lọ́wọ́ wọn. o sì ẹ wo favour. look at favour. ah favour will give you what you don labour for. ojú rẹ yóò fún ọ ní ohun tí ò làkàkà fún. favour will give you special reference. ojú rẹ yóò fún ọ ní ohun tí ò rẹ. favour will give you special greeting. ojú rẹ yóò fún ọ ní ohun tí ò rẹ. ohun tí a fẹ́ gbàdúrà ni. what we want to pray for. ojú rere is four things in one thing. favour ó jẹ́ ohun mẹ́rin lọ́kọ̀ọ́. favour. ojú rere. grace orí ọ̀fẹ́. mercy. àánú. kindness. àti ìrànlọ́wọ́. favour yẹn ni. is that favour. wàá àná ìtara ẹlẹ́mẹ̀rin. you are not yourself time. favour. ojú grace. orí ọ̀fẹ́. mercy. àánú. kindness. àti ìrànlọ́wọ́. ìfowórán mẹ́rin tó bá lò nìyẹn. those are the four anatomy yóò. ó túmọ̀ sí pé the four corners of the world. olùkọ́ ẹ̀rọ ayé àgbáyé. wàá máa rójú wàá máa rà àánú. wàá máa rí tọrẹ àánú. wàá máa fẹ́ràn ẹ. mọ́mí àdáde whether you like it or not favour is not fear. ojú rere kò dọ́gba. it's not fear. kò wá kò dọ́gba kò wá fear. f a i r. Kò Favour is not fear. Why do I say it's not fear? Ojúlélé Favour does not lis ten to what people are saying about you. People may say you are bad. Mummy, èèyàn Psalm one thirty verse three. Psalm one thirty verse three. Ẹ bá mi kà. Ready. Favour mọ́mí people may say you are not this. àwọn èèyàn ló ń sọ wípé àwọn ò ní ah ẹ pé jésù bí àga ọlọ́run tún lè fún mi látọ̀rọ̀ ẹ sọ́ di àbúrò. Dáre, àga ọlọ́run tún lè. Àga ọlọ́run tún lè lẹ́gbẹ̀dẹ̀ mo ṣètò ọ̀gá ọlọ́dúnrere láti ọ kékeré tó lè bá bẹ́ẹ̀ni ọ̀gá ọlọ́dúnrere láti ọ̀rọ̀ olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ ọ̀gá ọlọ́dúnrere ọ̀gá ọlọ́àánú láti ọ̀rọ̀ ọlọ́run má jẹ̀mú o ẹ yọ̀ǹda ẹ̀ jésù olúwa wa kí ló sọ. olúwa. psalm one thirty verse three. yes yes olúwa olúwa ìbáṣepé ìbáṣepé kí wọ́n kí o máa sàmì ẹ̀ṣẹ̀ tó o bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ olúwa olúwa ta ló lè dúró ìwọ tó ń bú yàn ẹlẹ́ṣẹ̀ nìyẹn. ìlọ yà bí sí wọn yà ẹ síra. amen. amen ìwọ tó ń búyàn ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ ìwọ tó ń sọ ohun tí ò dáa ìwọ tó ń nífaradà ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ torí pé tó bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ìwọ tó ò lẹ́mìí ìdáríjì ìwọ tó ń sọ pé ẹdìyẹ dà mí lóògùn nù màá fọ́ lẹ́yìn ìwọ tó ò ní màá gbẹ̀san ẹlẹ́ṣẹ̀ ni favour is not fear. He doesn't listen to what people are saying. Favor does not look at your weakness. He doesn't look at your disability. Let me tell he doesn't deal with your past. Don't let people use past to condemn you. Anybody that is looking your past, they will pass away. Favor does not fear. He does not fear. He í ṣe ìbẹ̀rù. He does bẹ́ẹ̀ Yes. It's not fair. Oh, is not fair kì í wò béèyàn ṣe wò kì í wò béèyàn ṣe wò àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan wípé is unmerited benefit kí ni mò ń sọ fún ẹ torí ọ̀run ojú eré ṣí fún ẹ ohun tó bá wáyé kan sọ ọlọ́run yóò máa gbé ọ̀gá oh, mo ní yóò máa gbé ọ̀gá mo ní yóò máa gbé ọ̀gá mo ní yóò máa gbé ọ̀gá mo ní yóò máa gbé ọ̀gá mo ní yóò máa gbé ọ̀gá mo ní yóò máa gbé ọ̀gá ọ̀gá mo ní yóò máa gbé ọ̀gá bẹ́ẹ̀ lolúwa the good thing I want you to know favour is of the Lord that is why don't lobby men Lobby má jà lọ́bì àwọn ènìyàn. lọ́bì god. ẹ jà lọ́bì sí ọlọ́run. nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. mọ́mì mo mọ àwọn èèyàn lókè o. bàbá those people at the top. ṣùgbọ́n mi ò kì í pè wọ́n. òyìnbó kọ́ lẹ̀ mi ò kí ṣe kí ni. you have not called them. bẹ́ẹ̀ni. yes. ibi mò ń lọ ni mò ń wò. afa isokina where is going. màkàí ni mo sòtò. yes lord. yẹ. yes lord. yẹ. yes lord. yẹ. yes lord. yẹ. yes lord. yẹ. yes lord. yẹ. yes lord. baba. go go. ibikíbi tí mo lè dé. Ayeti maleba, ogori ara, lóya amesaya. Ibi tí mo lè dé. Ayeti maleba, Bani. ogori ara, lóya amesaya. kí ni mò ń sọ mọ́mí àti dáàdì a gbàdúrà ni favour is of the law stop loving people start loving God mọ́mí and dáàdì mọ́mí and dáàdì mọ́mí and dáàdì o fẹ́ fi òróró yan ara ẹ lọ́nà mẹ́rin mọ́mí àti dáàdì mọ́mí o fẹ́ gbàdúrà yes psalm forty five bẹ́ẹ̀ni àwọn ibi tẹ́ ẹ máa kà láàárọ̀ yìí nìyẹn six to twelve kí ló sọ seven forty five yes bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run ọlọ́run láì àti láíláí ní ìtẹ́ rẹ. ó ọlọ́run láì àti láíláí ní ìtẹ́ rẹ. ọ̀pá aládé ìjọba rẹ. ọ̀pá aládé ìjọba rẹ. òtítọ́ ni. òtítọ́ ni. ìwọ fẹ́ òdodo. ó fẹ́ òdodo. ìwọ kórìíra ìwà búburú. seven forty five ó kórìíra ìwà burúkú six to twelve. ìwọ kórìíra ìwà búburú. yes. nítorí náà ni olúwa ọlọ́run rẹ. bẹ́ẹ̀ni. ṣe fi àmì òróró. Ah! tó ṣe fi àmì òróró. ayọ̀ yà ọ́ sólórí. ayọ̀ yà ẹ́ di ẹ̀ka lédè òyìnbó yorùbá yàn dá. Thou lovest righteousness. You love righteousness. And hatest wickedness. You hated wickedness. Therefore, Therefore God thy God, God thy God had anointed thee, has anointed thee with the oil of gladness. Above thy fellow. Ó túmọ̀ sí pé ayọ̀ ẹ̀ máa ju tayé lọ. Tí òróró bá dé, ayọ̀ ẹ̀ Yes. All thy garments. Ó ti tó màmá a fẹ́ gbàdúrà mo fẹ́ gbàdúrà what is favour when a man is guided with little effort that leads to greater achievement ẹ pé orúkọ Jésù òróró iṣẹ́ kékeré owó ńlá iṣẹ́ kọ́ We great anoint you above your fellow òróró iṣẹ́ kékeré owó ńlá dà lémi lórí jésù dà lémi lórí ó yẹ sọ di àdúrà. dà lémi lórí bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ele mo kò fún mi bá jẹ́ ele mo fún mi olúwa wa makoli brakasanda hidebo koska favour is receiving kindness. òṣèré favour is to touch something and that thing begins to prosper. ojú rẹ̀ náà ní ká fọwọ́ kọ̀ọ̀kan ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere. that thing begins to prosper. ọkọ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere. it begins to prosper. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere. that is favour. ojú rẹ̀ náà nìyẹn. favour is to have a medical miracle. ojú rẹ̀ náà ní láti rí ìyanu tí ilé ilé ilé medical miracle. láti rí ìyanu ìwòsàn ìwòsàn láìlógún ohun tí dókítà ní kò ṣeé ṣe mọ́mí and dádì mo fẹ́ kó gbàdúrà mesoto libraka favour is to produce wealth without stress. ojúrere náà ni láti mú ọ̀rọ̀ jáde láì sí ìlànà. favour is for your enemy to be exposed. ojúrere náà ni kí àṣírí ọ̀tá wa ó tù. favour is to give you preferential treatment. ojúrere náà ni kí àwa náà rí ojú ohun tó gbà. to give you preferential treatment. olúwa fẹ́ràn wa jù. kí ló dé ẹ ṣí ẹ láàárọ̀ yìí. ṣáà this morning. ẹ yí ẹ láàárọ̀ yìí. ṣáà program this morning. mommy and daddy. mọ́mí and daddy. favour is for, for, for, for a nation to reverse policy because of you. ojú ẹ náà ni kí orílẹ̀-èdè yí òfin padà nítorí rẹ. favour is for your heaven to be open. ojú ẹ ni kí ọ̀rọ̀ rẹ ó ṣe. favour is excessive kindness towards you. ojú ẹ ni kí a máa rí àdúgbà ní gbogbo ọ̀nà. when you find favour. ìjọba rí ojúrere. your story change. ìtàn wa yóò yí padà. where elebrodia. Eh? Ali de de de de de de de de spirit to pamper you. ojúrere náà ni kí ẹ̀mí mọ́ that holy spirit find it difficult to say no to your request. ìgbéyàwó he will say no he, he does he not he does not deal for it no he doesn't deal for it o. because of the mark of favour your word yẹn jáde because of the mark of favour because of the mark of favour because of the mark of favour wàá di pé àfihàn mommy and daddy. Hey, favor is when you become a source of wonder. You are divinely honoured. All àdìsẹ́ fi become a miracle. I want to di it Àwọn tó máa Ah! some gbogbo ìdíwọ́ dènà di ìyanu. Sọ́lá ní ká sí sùmírèkù. Gbogbo ìdínà ìdènà mi. Ọ̀rọ̀ pàyọ́ sẹ́kù. Olúwa sọ di yano. Sọ́lá sùmírèkù. Sọ di ìyanu. Sọ di ìyanu. Olúwa sọ di àdúrà. Olúwa sọ di àdúrà olúwa sọ di mi olúwa sọ di mi gbogbo ìdíwọ́ ìdènà mi èmi àmọ̀kó ni mà sá èmi àmọ̀kó ni mà sá ah jésù olúwa wa favour is for God to fight for you. ojú rere náà kí olúwa jà fún wa. ẹ tún gbé òróró yìí. Ah, agbára tó lúwọ́ máa fi jà fún mi. máa wọlé òróró yìí. agbára tí ilẹ̀kùn ó fi ṣí. agbára tí màá fi torí sun ọ̀mẹ̀. àti iṣẹ́ ìyanu. agbára tẹ̀mí náà fi máa sọ bẹ́ẹ̀ ni fún mi. agbára tí ò jẹ́ kí lẹ́bùn mi change. wà á ní ẹ wọlé òróró yìí. ẹ wọlé òróró yìí. ẹ wọlé òróró yìí. ó yẹ dúró. γιο γιο γιο Όλοι olúwa wa ẹ pé orúkọ jésù what is favour Every single you out for blessing agbára tí ń dá mi yọ sọ́tọ̀ ẹ gbà dáadáa agbára tí ń dá mi yọ sọ́tọ̀ fún ohun rere olúwa jọ̀ọ́ gbà lé mi jọ̀ọ́ gbà lé mi jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà màmá ẹ pé ẹ gbà lọ́sàn-án olúwa jẹ́ ń dábìá mojú rere. let me talk in one of good favour bẹ́ẹ̀ni jẹ́ ń dàbí amọ́kìnrin. ìmọ̀lá of good favour. bẹ́ẹ̀ni ìyanu máa ṣẹlẹ̀ lọ́sàn-án yìí. mẹ́kò tó akọ́ni sàtúnú. olúwa wípé lọ́sàn-án ilé ní kẹ́ gbàdúrà lórí òróró yìí tọ̀sán ohun tẹ́ máa lò mark seven twelve james five fourteen to fifteen matthew three eleven to twelve bẹ́ẹ̀ni tó bá dalẹ̀ tonight. ah èni ni friday tó gbẹ̀yìn. last friday. mi ò tí ì mọ bá ṣe máa ṣe o. ọlọ́run ò ní. ṣùgbọ́n <clears throat> a fẹ́ gbàdúrà wákàtí mẹ́ta lálẹ́. one twenty three hours tonight ó máa le gan ó máa le gan olú máa le gan èyí ni friday tó gbẹ̀yìn nínú oṣù yìí mọ́mí mo fẹ́ kó gbà mo fẹ́ kó gbà àárọ̀ yìí ń lọ nìyẹn mo fẹ́ kó gbà mo fẹ́ kó gbà ilé mo kò zó torí brade bakasa bàbàbàbàbà mọ́mí anointing become a divine defense for you. ìfàmì ríọ̀ yóò di ohun tí ìgbèníjà fún wa. àní kò pe orúkọ jésù. call the name of the lord. ó ti pẹ́. tàbí lọ. ẹ pe orúkọ jésù. call him níbi tó dé yẹn ẹ gbàdúrà olúwa oh olúwa oh jẹ́ǹdì kò ṣeé ṣá lọ́gbẹ́ jẹ́ǹdì kò ṣeé ta lọ́fà jẹ́ǹdì kò ṣeé ta lọ́fà ó yá sọ́ di àdúrà. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ṣáàtì kò ṣe ṣalọ́gbẹ̀ lórí kan jésù ṣáàtì kò ṣe ṣalọ́gbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ṣáàtì kò ṣe ṣalọ́gbẹ̀ ṣáàtì kò ṣe ṣalọ́gbẹ̀ ṣáàtì kò ṣe ṣalọ́gbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ṣáàtì kò ṣe ṣalọ́gbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ yéésù ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ yéésù ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò ní sálápẹ̀ ọ̀rọ̀ ajá ni kò bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni jésù olúwa wa ẹ wá pe orúkọ jésù ẹ jọ àǹtí kẹ́mi láti atlanta kan pè mí mercy ẹ pè mí bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni stella kò pè mí láti philadelphia ẹ pe jésù ẹ pe jésù ẹ pe o ẹ pe o ẹ pe ẹ pé ẹ pé ẹ pé ẹ pé ẹ pé ẹ pé makadabaka bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ẹ pe orúkọ jésù àdúrà mi kù méjì ẹ pe orúkọ jésù kílẹ̀ tó ṣú jẹ́ n rí ọwọ́ agbára ìyanu rẹ kílẹ̀ tó ṣú fún mi lé sí àdúrà yìí sọ di àdúrà. abiamu òtítọ́ month end praise. abiamu òtítọ́ month end praise. ó bẹ̀rẹ̀ lónìí. starting today. abiamu òtítọ́ month end praise. abiamu òtítọ́ month end praise. ó bẹ̀rẹ̀ start today. abiamu òtítọ́ month end praise. abiamu òtítọ́ month end praise. ó bẹ̀rẹ̀ start today. Obere Lene. start today. month end praise. month end praise. abiamu òtítọ́. abiamu òtítọ́. ó start today. Obere Lene. lónìí. start today. Obere bẹ̀rẹ̀ lónìí. start today. ẹ jẹ́ àyìn o. yẹ́n sọ fún ẹ. let me tell you. ah mo gbàdúrà. i pray gbogbo ẹ̀yin ten pillars. all the ten pillars. alẹ́ raboska. olúwa wípé. lọ́sẹ̀. kí n bá wọn ṣe ṣòro ọjọ́ monday. àfáà ṣe jẹ́ fíjì ọjọ́ monday ten pillars abiyamọ ẹyin tẹ fẹ join wa lórí rédíò ẹyin náà ẹ text wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ text wa lórí àwọn nọ́mbà yẹn mọ́mí àti dáàdì alẹ́ namuza dahili bakasaida rado bredia bakapali basaida rendale magozeke balia ẹ ní wá ògòtì ẹ ní wá ẹ̀rìtì. Amen. Amen ẹ ní wá ayọ̀ tì. ẹ ní wá ayọ̀ tì. ẹ ní wá ayọ̀ tì. ẹ ní wá ayọ̀ tì. ẹ ní wá ayọ̀ tì. ẹ wá ayọ̀ tì. ẹ wá ayọ̀ tì. ẹ wá ayọ̀ tì. ẹ wá ayọ̀ tì ẹ ní wá ayọ̀ tì ẹ ní wá ayọ̀ tì ẹ ní wá ayọ̀ tì ẹ ní wá ayọ̀ tì ẹ ní wá ayọ̀ tì bẹ́ẹ̀ lolúwa wí ọjọ́ ènì ajá sọpẹ́ mọ́mí àti dádì olúwa wí pé mo fẹ́ yọ àwọn kan nínú àhámọ́ gbèsè mọ́mí àti dádì ó ní ẹ gbọ́ mi sà ó ní kẹ́ ẹ ṣe májẹ̀mú fifty dollar ẹ dẹ̀ gbà wẹ̀dágún kan sàn yìí áńgẹ́lì yẹn tún wá o ẹ̀lìyà màtálíkà ayé yìí kọ́ ni máa tọrọ fifty dollar ẹ̀yin ènìyàn ẹ ṣe májẹ̀mú yìí ó mọ̀ pé ò jẹ gbèsè ṣùgbọ́n ó ò fẹ́ fi gbèsè ṣe nǹkan mọ́ ṣó o mọ̀ wípé bó ṣe ń ṣe promo láyé wọ́n ṣe nú ẹ̀mí. ohun tó máa fi àwẹ̀ ogún ọdún wá. what you use for fasting twenty years for. tó máa fi orí òkè twenty wá. that use twenty mountains to look for. o mọ̀ pé kí o máa gorí òkè káàkiri is a disfavour. to go your mountain everywhere is a disfavour. ṣé o mọ̀. you know that. Yeah àmọ́ ah, sá lọ rí òkèlè mọ́lélè mọ́lélè ó mọ̀ pé gbàmí is disfavour ṣá. àtàlẹ́ ló jẹ́ wá disfavour. ẹlòmíràn travel lọ bí. owó tó yẹ kán fi ṣeun re. wọ́n lè lọ nàìjíríà. wọ́n lè lọ anywhere. òfo ló ń bá bọ̀. solution wọ́n dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. and their solution is next to them. n tó ń promotion yìí. that is what they call promotion little energy little energy ge great result the great result ṣé o mọ̀ pé ohun tó dìbò tí ìwọ́n dẹ̀ what you are looking for. àwọn kan ò dẹ̀ gbàdúrà sí. some people are not praying upon you. ó dẹ̀ tọ̀wọ́ lọ́wọ́. and they received it. ìwé ìgbélu yẹn. that gold that paper. àwọn kan ò gbàwẹ̀. some people did not fast. wọ́n kèfèrí ni wọ́n. they were unbelievers. they get it on a platter of gold. wọ́n rí lórí ohun tó yẹ kí pẹ́rẹ́. kí ló wá dé títí wá le. why is our own life difficult. ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin yàn. ẹ mo dẹ̀ wò báyìí olúwa ní o tó yẹ kó sọ́dọ̀ lọ́rọ̀ ni ó ní owó yìí náà ní sá mo dẹ̀ rẹ́rìn torí pé kò fún mi ten kọ́bọ̀ rí lọ́jọ́ tí mo ti mọ̀ ṣùgbọ́n bí táyọ̀ ẹ̀ wà ohun táwọn èèyàn sọ ló ń sọ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni. Bomisa. Yeah, gbọ́mísà gbọ́mísà anything you do is not for akinyele sake anything you do in the kingdom is for your sake change that your mentality is for your sake ẹnìkan bínú kúrò lọ́dọ̀ mi for many years kì í ṣe pé tí màá dé bí ká mo wá sọ fún mo ní tí n bá jẹ́ kan nù àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀. you are sort of the other children wà á dẹ̀ máa fọlá mi tọrọ ni. you will be begging to be like our father. wà á máa fi mí proud. you will be proud of our father. ah ẹ̀gbọ́n mi báyìí báyìí báyìí. àmàlà older brother dóyè dé. kí ló dé tó wá dé ìgbà tó di tọlọ́run. why is it when it comes to God. Prophet are not beggars. àwọn wòlíì òkè ṣe àtọrọ jẹ. prophets are not disadvantaged. àwọn wòlíì òkè ṣe disadvantaged. ìdí tí mo máa ń sọ fáwọn pásítọ̀ mi ni. that's why I tell the pastor. ẹ múṣẹ́ yìí bí iṣẹ́. tó o bá ń débi iṣẹ́ lágo mẹ́sàn-án mẹ́wàá. ó lè jèrè iṣẹ́ ọlọ́run kó o kúrò níbi iṣẹ́ lọ máa sùn ṣeré lé. ilé no torí àwọn mẹ́mbà yẹn náà. iṣẹ́ wọn náà ti máa wà látàárọ̀. ọ̀pọ̀ ń ṣiṣẹ́ mẹ́rin. very wá ń ṣọlẹ̀. o fẹ́ gbowó lọ́wọ́. no mọ́mí àti dáàdì kí ni mò ń sọ fún ẹ máa fúrúgbìn sórí òkè yìí torí wípé láàárọ̀ àwa ń bí lọ́sàn-án àwa ń bí lóru àwa ń bí iṣẹ́ wa rèé o tí n bá ti kúrò mí nìsín mo ń lọ chọ́ọ̀chì nìyẹn mo ń lọ chọ́ọ̀chì mo ń lọ gbáradì fún ṣòro alẹ́ mo ń lọ gbáradì torí last friday ni last friday ni mi ò tí mọ bí mo máa ṣe àwọn màmá máa náà sùn lọ́sàn-án yìí torí mi fẹ́ gbàdúrà bí tọ́ ma ti wago fún mi mo fẹ́ gbàdúrà débi tó nítumọ̀ tó bá ti jórí aago ni màá bá ẹ fà wákàtí mẹ́ta wákàtí mẹ́ta wákàtí mẹ́ta ìwọ náà mọ̀ pé o gbàdúrà o mọ̀ pé ó gbàdúrà kí ni mò ń sọ olúwa wí pé mo fẹ́ yọ yín nínú okùn gbèsè mo ti ṣe tèmi lánàá ìdílé wa ti ṣe tiẹ̀ ẹ̀yin náà ṣe ti olúwa kó yọ ẹ́ nínú àjàgà gbèsè nínú okùn gbèsè nínú okùn gbèsè wọn ò tún fi gbèsè ṣe nǹkan mọ́ òun gbọ́ mi sà tí ayé bá ń ṣe lóòrùn bí káàṣì ni wọ́n máa ṣe o káàṣì ló máa ṣe o káàṣì ló máa ṣe o bẹ́ẹ̀ lolúwa wí káàṣì ló máa ṣe o káàṣì ló máa ṣe o káàṣì ló máa ṣe o káàṣì ló máa ṣe o bẹ́ẹ̀ ni olúwa wí káàṣì ló máa ṣe o bẹ́ẹ̀ ni olúwa wí káàṣì ló máa ṣe o bẹ́ẹ̀ ni olúwa wí káàṣì ló máa ṣe o bẹ́ẹ̀ ni olúwa wí káàṣì ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni olúwa wí káàṣì ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ lolúwa wí káàsì ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ lolúwa wí káàsì ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ lolúwa wí káàsì ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ lolúwa wí káàsì ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ lolúwa wí ẹ̀yin ọlọ́run dáadáa ní ìparí mọ́mì olúwa tún sọ̀rọ̀ kan olúwa ní kẹ́ ẹ ṣe twelve dollar ìyẹn ni pé owó kò tó nǹkan kúrò lọ́dọ̀ mi owó kò tó nǹkan kúrò lọ́dọ̀ mi. owó kò tó nǹkan kúrò lọ́gbọ́n. owó kò tó nǹkan kúrò lọ́dọ̀ mi. owó kò tó nǹkan kúrò lọ́dọ̀ mi. owó kò tó nǹkan kúrò lọ́dọ̀ mi. bẹ́ẹ̀ ni olúwa wí. bẹ́ẹ̀ ni olúwa wí. ẹ ó rí bá ti ṣe. ẹ ó rọ̀ náà gbégbá ìlérí ọlọ́run máa ṣe ìlérí ọlọ́run máa ṣe ẹ ó dẹ̀ ṣe rere ẹ ó ṣe rere ẹ ó ṣe rere ẹ ó ṣe rere ààyè lè mà ìlérí àṣẹ bẹ́ẹ̀ lolúwa wí bẹ́ẹ̀ lolúwa wí ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ènìyàn mo sọ fún yín ṣé tí n bá fẹ́ tọrọ owó twelve dollar ni màá tọrọ ọlọ́run má jẹ kò ṣeé ṣe tọrẹ àná bẹ́ẹ̀ni ẹ tún pariwo ẹ o ohun tí mò ń rí yìí olúwa pọ́n mi lé dandan mi ò gbọ́dọ̀ kúrò lórí opó yìí for twenty one days ó ní mo fẹ́ ṣe àbàmì yanu tó o bá wà ń bọ̀ lọ́sàn-án ẹ kó àwọn èèyàn wọlé ẹ kó wọn wọlé ẹ kó wọn wọlé ẹ kó wọn wọlé ẹ kó wọn wọlé ẹ kó wọn wọlé ni olúwa wí ẹ kó wọn wọlé ẹ kó wọn wọlé ó dẹ̀ máa dáa fún yín ẹ pé jésù kó tó tó ìrọ̀lẹ́ jẹ́ rí ìyanu tèmi ẹ sọ di àdúrà jésù olúwa sáàmù tẹ máa kà láàárọ̀ psalm forty five six to twelve first samuel ten verse four ẹ̀ka mo ti fún mama. yìí tẹ́ kà lọ́sàn-án ó dẹ̀ máa dáa fún un bẹ́ẹ̀ lolúwa o gbogbo ohun tẹ́ ẹ mú wa ọlọ́run kó yà sínú ẹ lọ di ẹ̀rí ó rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ àṣẹ ọ̀run gùn ẹ ó ṣe rere ẹ ó rọ̀nà àbáyọ ìlérí ọlọ́run máa ṣe bẹ́ẹ̀ lolúwa o jésù olúwa wa àmín àmín àmín lórúkọ jésù ẹ pariwo èmi lẹ̀rí kan èmi lẹ̀rí kan èmi lẹ̀rí kan God bless you.